Як збільшити продажі без великих витрат на рекламу та маркетинг? Відповісти на актуальне для українського ринку питання приїхав всесвітньо відомий консультант сервісної стратегії. У залі аншлаг понад сім сотень топ-менеджерів, компаній яких сьогодні здебільшого в режимі економії прагнуть почути секрети успіху всесвітніх брендів. Майстер-клас проводить гуру в сфері обслуговування Джон Шоул. Переконує найцінніший актив українських компаній їхні співробітники. Варто їм почати посміхатися та називати клієнта на ім'я. І перший крок до збільшення продажів зроблений. Мета майстер-класу продемонструвати, як українські компанії можуть вирости. Сервіс це конкурентна перевага. Для того щоб компанії були попереду, вони мають його покращувати. Збільшити продажі дуже просто: постійно розвиватися та мотивувати працівників. Допомогти вітчизняному бізнесу досягти більшого успіху взялася компанія К-Груп. Вона організовує вже четвертий семінар на тему покращення обслуговування. Цього разу за допомогою звернулася до спеціаліста, який написав низку бестселерів та багато років консультує топові світові компанії. Учитывая, что мы живем в эпоху клиента, на сегодняшний день оказывать э, первоклассный сервис, оказывать, э, э, превосходить ожидания клиентов, это, наверное, задача каждой компании. Неважно, это ритейл, банк или это фармацевтическая компания. Все мы сегодня живем э, клиентом, и мы должны делать все для этого клиента. Топ-менеджмент ідею перейнявся, обіцяє втілювати в життя світові стандарти. Найпростіші з них відкриватися раніше, цілодобово відповідати на дзвінки, зробити кожного співробітника професіоналом своєї справи. І тоді кращою рекламою будь-якій компанії стане сарафанне радіо. Переконаний Джон Шоул. Сегодня, в частности, хотим получить новый опыт от Джона Шоула, зарядиться на новые достижения, ну и обучаться дальше.